Për festën e një Majit shumë qytetarë të vendit dhe të huaj kishin zgjedhur që të shijojnë kohën e mirë në Parkun e Sarajit dhe Kanionin e Matkës. Imeri së bashku me familjen e tij kishte ardhur nga Kosova për të kaluar fundjavën e zgjatur në Shkup dhe për të shijuar bukurinë natyrore që ofron Kanioni i Matkës. E para një herë me po me të bukurit me po, qëto shenë të tjera. Êshtë me qy qyshë, që jo mira për të vazhdojnë, që jo, që të rega. Êshtë hera e parë që vini? Hera parë është. Pse pikërisht e keni zgjedhë një Majin për me qenë këtu? E kena zgjedh shkaku i këtyne grave se këto kanë shëtit shumë i kanë thonë Matka Matka Matka Matka dhe latër është linë që të që të me e këqyr çka është. E përveç Imerit kishte edhe vizitorë tjerë nga qytetet tjera të Kosovës që sot kishin zgjedhur Matkën për të vizituar. Është herë e parë, herë e parë, e bukur. Herë e parë? Po, po. Për herë të parë dhe unë kemi ardhur në Maqedoni, kemi ndëgjuar prej Kosovës që është shumë mirë, edhe për ata kemi ardhur me vizitu pak ta shohim që si është. Besoj që do të vijmë edhe herë tjera. Nuk jemi kanë herë, është herë e parë që kemi ardhur këtu në Maqedoni, po na pëlqen, ven i qetë, ven i mirë. Kemi dalë festa një Majit, në këtë rast kemi protestuar. Përveç Matkës që ishte përplot me vizitorë të huaj dhe të vendit, edhe parku i Sarajit ishte i njëjtë. E për të gjetur vend parkim sot në këto vende ishte problemi kryesor, pasi ishte i stërmbushur me vizitorë të cilët festat e një Majit kishin zgjedhur ta kalojnë në këto dy vende.